furnace, may Netflix. Watch niya yung physical handle. Maganda. I'm still thinking of my outfit for today. Nangyari. Malakas makakarap ka. <laughs> Sa bagyo. Hindi ko pa kasi ito nasusuot ng maayos. up on yarn. the view. Wala naman nagsabing may pa-hiking are. Tita Aryan, hindi mo sinabi. Ako'y aurang-aura. Ang dahil mga paakyat. Ang sakit pa sa paa. Kasi may mga rocks. Ay, medyo nalulula. O, sino kaya sana magpipicture sa akin doon? <laughs> yep. Thank you. numbers, I numbers. on masyadong bet dito sa Tamawan. Parang, I mean, parang walang mga direction. the dahagad na ang Botanical Garden may I don't know pang ilang stop ko na to puro mga halaman at may imi-imit ano ba yan? hindi na sanay magsalita I'm gonna meet a friend here dati kong office mate oh it's like walking sa flower ah, hindi na ako marunong magsalita be hala Stick to it. Stick to it. Saan maganda? Hi! Ito na ang lokal ng Baguio. Eh. paano last sana yung ano, training niya. Mm -mm. Tapos nandito siya sa Baguio. Oo. Oh, oh. Weng! Welcome to Camp Hey! With our Baguio City local. Sure ka? Ah, sige, mamaya ano. ano. ano? fresh pa din. Grabe, it's 11pm in the evening. And grabe, this is my second day in Baguio and my last night. And puro grabe. Apakaraan ko napuntahan. As in, yung mga checklist na alam mo yung wala akong plano dahil wala akong plano. Lahat na tinuhog ko dahil nandito rin naman. Sobra-sobrang dami kong napuntahan. Mga sobra. Pero eh, Grabe, ang steps ko ngayon ay 424k steps. And I'm so happy today dahil na-meet ko yung office mate ko dito dati. Taga Baguio talaga siya. So, biglaan lang din nagkita kami. And sinamahan niya ako. And sabi ko, <laughs> solo travel. Pero, nalulungkot ako. <laughs> hindi mo nalulu Hindi nalulungkot eh. Mas, okay sana din na may kadukoda. Ganun. Tapos, ang nakita magpicture, ganyan. And wala, siguro pang ano talaga ako, extrovert, pang friend group or kahit may isang kasama kadaldalan ganyan. So ayun nga, ang dami kong pinuntahan. Una, Mirador Heritage Park. So doon yung mga bambo-bambo ganyan. Ubos na boses ko kasi ang daldal ko din. Kakatuwa naman. Second, yung Tamawan Village. Third, Ben Cab Museum. Doon din ako nag-lunch sa Bencab. Nakapunta na ako doon before. Pero mga 7 years ago, sabi ko, sige, balikan natin. Nag, ano ko, Mount Cloud Bookshop. Tapos pumunta rin ako doon sa Pink Sisters Church. So, dasal-dasal si Beth doon ang kanyang mga kahilingan. Botanical Garden. Tapos after ng Botanical Garden, yung Bamboo Sanctuary after <laughs> ng Bamboo Sanctuary ay come dyan eh. Tapos kumain kami sa chocolate eh, batirol. <laughs> Yung energy ko, <laughs> grabe. Tapos sinamahan na ako ni Weng. Hi Weng! sinamahan na ako ni Weng simula dun sa Bamboo Sanctuary. Tapos chocolate batirol. Tapos nag SM umuwi muna kami dito, tapos nag-SM. Tapos after na may mag-SM, pag night market, nag food trip, konti lang nakain namin. As in, yung isang store lang na Korean. Tapos, yung night market, wala akong nabili kasi ang daming tao. Tapos, wala naman akong goal bilhin din. So, yeah, that's it for today. Grabe na nakapagod pero enjoy at natuwa ako na may kasama na ako tonight. Hindi ako masyadong malungkot or namiss ko may kadaldalan. So, kami ni Weng ay eh, daldalan to na max. So, yeah, that's it. Thanks for watching. Lobat na kasi. At wala na Grabe yung pa ako nito, maganito bukas.